Bugungi videoda siz binariy opsion yoki forex, forex va binariy opsion o'rtasidagi farq nima? Binariy opsionlarning ijobiy va salbiy tomonlari. Forex ijobiy va salbiy tomonlari. Binariy yoki forex qaysi birini tanlash? Binaridan forexga va forexdan binariga degan savolga javob olasiz. Hammaga salom internet sizlar bilan Dado. Binariy opsion yoki forex Forex Foreign Exchange haqiqatan ham dunyodagi eng mashhur va daromadli bozorlardan biri. 2020 yil boshida Forex kunlik ayirboshlash 6 trillion dollardan oshdi. Katta mablag' har soniyada Forex banklar aro bozorda valyuta ayirboshlash operatsiyalari davomida elektron tarmoqlar orqali aylantiriladi. Biroq haqiqiy Forex bu banklar aro bozor bo'lib, u yerda banklar va investitsiya fondlari o'zaro savdo qilishadi. Boyaga aytgan 6 trillionni ham ular aylantiradi. Ammo biz yashayotgan va boshqa ko'plab mamlakatlarda uning o'rniga bizaga bor yo'g'i retail forex ya'ni chakana forex taklif etiladi misol binali bukmekerdagi opsion stavkasi bor bu yerda forex bukmekerlari stavkalarni qabul qiladi ko'plab chakana forex kompaniyalari o'zlarini haqiqatan ham banklar aro valyuta ayirboshlovchi ekanligiga sizni ishontirish uchun reklamalarini shunga qaratadi. Chakana forex bu bor yo'g'i haqiqiy forexni o'z MetaTrader terminaliga ko'chirib, kotirovkalarga stavka qabul qilishga yo'naltirilgan bukmekerlik kompaniyasining bir yo'nalishi. Haqiqiy forex umuman boshqacha ishlaydi va savdo Reuters Dealing va Bloomberg Bank terminallarida EBS va ECN tarmoqlarida amalga oshiriladi. Banklar o'zaro valyuta ayirboshlash uchun ochiq kredit hisoblarini ishlatishadi asosiy ayirboshlashga swaps va forwards kiradi qaytarib aytaman sizga reklamada keltirilgan forex bu chakana forex u bor yo'g'i aro valyuta operatsiyalari va valyuta kurslariga stavkalar qabul qiladi shunga qaramay chakana forex ko'p yillar davomida mavjud hamma joyda bo'lgani kabi bu yerga yangi kelganlar forex firibgarlarining oson o'ljasiga aylanishadi saysik vaziyatni o'z qo'liga olganidan keyin vaziyat ancha o'zgardi forex kompaniyalari saysik nazorati ostida to'g'ri rivoj rivojlana boshladi. Aggregatorlar yordamida yuzlab forex kompaniyalari ACN tarmog'i orqali haqiqiy kotirovkalar nusxalarini har bir treyder terminalga to'g'ri yetkazib va stavkalarni qabul qilish, shu bilan birga likvidlikni ta'minlash markazi yaratildi. Bu haqida to'liqroq alohida mavzuda to'xtalamiz. Oldingi videoda aytganimdek, chakana forex bu ochko'z va sabrli treyderlarni o'zaro bog'laydigan joy. Hozirga kelib, chakana forexning sezilarsiz kamchiliklari endi muammo emas, chunki texnologiyalar va qonunlar o'zgarayotgani sabab sizdan bitta talab bu binariy opsionda bo'lgani kabi bu yerda ham muntazam ishlagan pulingizni hisobingizga chiqazadigan va sizni aldashga urinmaydigan chakana forex kompaniyasini topishingiz kerak xolos ho'p endi boshqa savol tug'iladi binariy opsionlar yoki forex nima yaxshiroq qaysinisida foyda ko'p va tushunish uchun oson bu savol juda dolzarb chunki binariy opsion ko'pchilik yirik forex kompaniyalari tomonidan o'z terminallarida parallel taqdim etiladi ba'zilar hatto metatrader terminal interfeysidan to'g'ridan to'g'ri binariy opsion bilan ishlashga ruxsat berishadi buning uchun siz terminalga kichik plaginni ulashingiz kerak. Soqa qilish uchun barcha sharoitlar yetarli, ammo qaysinisini tanlash kerak? Forex ham, binariy opsion ham bir xil narsani sizga kotirovkalarga stavka qo'yish orqali pul ishlash imkonini ta'minlaydi. Sizning operatsiyalaringiz banklar aro bozorda namoyish etilmaydi, ammo siz banklar aro narxlar bilan ishlaysiz. Binariy opsion va forexda ishlash sxemasi bir-biridan butunlay tubdan farq qiladi. Tanlov bo'lsa, sizga aynan nima kerakligiga bog'liq. Forex va binariy opsionlar o'rtasidagi farq nima? Binariy o'zbekistonda bizga faqat Opsion narxi, yo'nalish yuqoriga yoki pastga. Opsion tugash vaqti kerak. Opsion amal qilish muddati tugashi bilan narx kamida tanlangan yo'nalish bo'yicha 1 punkt to'plagan bo'lsa ham belgilangan to'lovni olasiz. Matematikani talab qilmaydigan juda sodda, yangi treyderlar uchun tushunarli sxema. Forexda sizga quyidagilar kerak: lot tanlash, leverage kredit yelkasini tanlash, to'g'ri hisob turini, qat'iy yoki suzuvchi spread tanlash, ACN hisob varaqalari nima uchun kerakligini, NDD va STP hisob hisoblari nima ekanligini tushunish spread nima ekanligini o'rganish bu turli brokerlarda farq qiladi bu binariy opsion va forex o'rtasidagi asosiy farqni biri chunki binariy opsionda spread yo'q orderlarni bajarish turini tanlash market yo instant agar buyurtma kutilayotgan bo'lsa uning turini tanlash kerak buy stop sell stop buy limit sell limit forexda profit narxning qancha punkt yig'ishidan kelib chiqadi va foydadan spread narxi ayirib tashlanadi forexda siz har doim bir vaqtning o'zida butun depozitingizni xavf ostiga qo'yasiz ko'rib turganingiz ko'rganingizdek juda ko'p nyuanslar mavjud va forex haqida bilishingiz kerak bo'lgan narsalar ro'yxati uzun darhaqiqat forexga kirish uchun chegara yetarlicha baland buni yangi boshlagan treyderlarga tushunish biroz qiyin binariy opsionlarni ijobiy va salbiy tomonlari keling birinchi binariy opsionlarni plyus va minuslarini ko'rib chiqaylik keyin forex plyus va minuslarini ko'ramizda ikkalasini to'liq taqqoslaymiz binariy opsionlarning afzalliklari binariy opsion bozoriga kirish oson ikkitagina tugma yordamida pul qilish imkoni oldindan belgilangan to'lov miqdori noto'g'ri prognoz holatida stavkani bir qismini qaytarish imkoni bitta bitim uchun 80 foiz atrofida foyda olish bu yerda stabil pul qilish uchun stavkalar miqdori o'rtacha 60 foiz bo'lishi kerak binariy opsionlarning kamchiliklari Ikkita tugmachaning sodda ko'rinishi tufayli ko'pchilik monitordagi grafiklarni haqiqiy valyuta bozorini anglatishini unutishadi. Ko'pchilik buni o'yin deb o'ylaydi. Agar ish trendga muvofiq amalga oshirilsa, forex sizga ko'proq pul ishlashga imkon beradi. binar opsionda prognoz uchun narx qancha ketganligi muhim emas. To'lov foizi oldindan belgilanadi. binar opsionda biz ochgan opsionga faqat 80-90% olamiz. Agar adashsak, o'sha ochgan opsionning 100% kuyadi binar opsion ko'pincha hayajon tufayli tartibsiz delkalarni keltirib chiqaradi. Aslida, asosiy kamchilik valyuta bozori yoki texnik tahlil haqida umuman tasavvurga ega bo'lmagan tajribasiz fuqarolarni jalb qilish uchun yolg'on reklama ishlatilishida deb o'ylayman. Binareatsion va forexni birlashtiradigan narsa. Bu ikkala soha maktabda yomon o'qigan kichilarni yoki sabrsizlarni pulini to'kish uchun mo'ljallangan desa ham bo'ladi. Chunki yangi kelganlarni ko'pi broker reklamasiga ishonib, oson pul haqida va'dalarga ishonib kelishadi. banklar aro bozorda valyutalar harakatini oldindan bilish uzoq va astoydil harakatni talab qilishini tushunishmaydi. Ammo reklamada bu haqida gapirilmaydi. Reklamada faqat shirin va'dalar bo'ladi. Forexning ijobiy va salbiy tomonlari Forexning afzalliklari Forex yosh treyderlar uchun qiyin bo'lsa ham, uni inkor etib bo'lmaydigan afzalliklari bor. Forex trend bilan savdo qilish uchun ideal vosita. Binariy opsionda narx qancha ketganidan qat'iy nazar, biz aniq to'lovni olamiz. Forexda har bir punkt uchun pul keladi. Forex juda ham moslashuvchan vosita. Kutilayotgan buyurtmalar narxlar ma'lum darajaga yetganida sdelkani avtomatik ravishda ochish yo yopish imkonini beradi. Forexda siz xohlagan vaqtda sdelkadan chiqib ketishingiz mumkin. Stop loss va profit har qanday narx darajasida bitimni avtomatik yopishi mumkin. Bitimlarni ACN ga o'tkazadigan oddiy firmalar muammosiz katta miqdordagi to'lovlarni amalga oshiradilar. Bir vaqtning o'zida 100-200 ming dollar to'lash oddiy holat bu yerda. Forexda juda katta leverage, ya'ni plecho taqdim etiladi. Bu juda oz miqdordagi mablag'lardan foydalanishga imkon beradi, lekin xavflarni ko'paytiradi. Forexning kamchiliklari Afsuski, Forex binariy opsionlarga qaraganda ancha murakkab. Bundan tashqari, binariy opsionlarda siz opsion miqdoridan ko'p narsani yo'qotishingiz mumkin emas. Bundan tashqari, yo'qotilgan summani bir qismini oldindan kerakli daromad foizini ko'rsatib qaytarish mumkin. Ammo Forexda savdo hisobingizda bor pulingizga birdaniga amalga oshiriladi. Lot va plecho yordamida sizning depozitingiz o'sish yoki pasayish tezligini tanlaysiz. Forexda siz doim butun depozitingizni xavf ostiga qo'yasiz. Binariyda bo'lsa, faqat bitta bitimning miqdorini xavf ostiga qo'yasiz. Spread valyutani sotib olish va sotish narxlari o'rtasida farq. Bu spread. Forex brokerini dolyasi bu. Shuning uchun Forexda pozitsiyani ochganingizda u darhol spread miqdorida kichik minusga o'tadi va agar siz pozitsiyani darhol yopsangiz, spread miqdorini yo'qotasiz. Binariya opsionda spread yo'q. Siz misol yuqoriga tugmasini bosishingiz bilan bitim ochiladi va narx 1 punktga ko'tarilishi bilanoq siz allaqachon ijobiy hududda bo'lasiz. Faqat sdelka vaqti tugashini kutish qoladi. Darhaqiqat, binariya opsionni aynan 1 punkt harakatidan foyda topa olish imkoni uchun yaxshi ko'rishadi. Stop loss va take profit. Bu brokerga ochiq pozitsiyani ma'lum narx darajasida yopish haqida ko'rsatma. Biroq barcha treyderlar muqarrar ravishda stop losslar buzilishiga duch kelishadi. Bu odatda yangiliklarda sodir bo'ladi. Kuchli yangiliklar chiqqanida odatda u stop losslarni buzadi. Pozitsiya yopilmay qoladi. Natijada treyder katta minusga tushib ketishi mumkin. Treyder ham odam, misol u hojatxonaga borib kelgunicha depozit yo'q bo'lib qolishi hech gap emas. To'satdan bozor harakati uni yutib yuboradi va stop loss ham yordam bermaydi. Bu betta uchrab turadigan odatiy holatlardan biri. Xuddi shunday, take profit ham ishlamaydi qilmasligi mumkin. Forex haddan ziyod moslashuvchanligi o'ziga yarasha salbiy tomoni bor. Ya'ni istalgan vaqtda bitimlarni ochish, yopish imkoniyatiga ega bo'lgan treyderlar bu imkoniyatni suiiste'mol qiladilar va overtrading ta'siriga duch kelishadi. Forexda xavf va profitning nisbatini kuzatish, stop va takelarni to'g'ri hisoblash juda muhim. Narx sizga qarshi bo'lganida pozitsiyani zarar bilan yopishni bilish kerak. Misol uchun, agar siz pozitsiyani yopmasdan Forexda narxni qaytishini kutsangiz, qaytsa yaxshi unda. Agar mobodo qaytmasa, unda butun depozit nolga tushadi. Binariyda siz hech qachon opsion miqdoridan ko'proq narsani yo'qotishingiz mumkin emas. Binari yoki forex, qaysi birini tanlash? Miyada hamma narsa allaqachon aralashib ketdi, to'g'rimi? Buni tushunaman. Ayniqsa forex juda chalkash, shunday emasmi? shundoq qilib, binari yoki forex qaysi birini tanlaymiz? Ular turli xil vositalar va ular turli yo'llar bilan ishlatiladi. Siz ulardan birini tanlaysiz yoki har birida alohida-alohida ishlaysiz. Forex bilan ishlagandan keyin nima uchun opsion yaxshi ekanligini tushunasiz aksincha opsion bilan ishlagandan keyin nima uchun forex yaxshi ekanligini tushunasiz agar siz yangi opsion treyderi bo'lsangiz mabodo forexga kirish niyatingiz bo'lsa bu uchun sizga bitta maslahat sent hisoblarida ishlashga imkon beradigan forex brokerini tanlang Sen hisoblari. Forex brokerida sen hisobi bo'lsa, sizga demo hisob umuman kerak emas. Chunki sen hisobida 1-2 dollar bilan ishlash imkoniyati mavjud. Depozit kichkina bo'lgani sabab bu sizga xuddi demo hisobidek tuyuladi. Lekin ichki tuyg'ularingiz haqiqiy pulda ishlayotganingiz uchun sal bo'lsa ham chiniqadi. Aytaylik, depozit bo'yicha 1 dollar 100 sentni tashkil etadi va ular sizning terminalingizda xuddi 100 dollar sifatida ko'rsatiladi. Shunday qilib, sentli akkauntlar yordamida siz 1-2 dollarni xavf ostiga qo'yib, Forex qayta ishlashni o'rganishingiz mumkin. Binariyda bo'lsa, minimal stavka qoida tariqasida 1 dollarni tashkil qiladi. Shuning uchun sent hisoblari amaliyot uchun ancha foydali. Ikkita vosita, ikki xil uslubda ishlash, lekin bir xil jadval. Shunday qilib, qaysidir ma'noda binari opsion va forexni qarindoshlari deb hisoblash mumkin. Ko'pgina forex firmalari binari opsionni qo'shib, keyin ularning nomini doimiy raqamli shartnomalar sifatida o'zgartirishgani ajablanarli emas. Forex va binariy opsion qayerda va qaysi holatlarda ishlatiladi? Aynan bizada har birini ishlatish uchun o'ziga yarasha qonun qoidalari bor misol uchun konsolidatsiya bu narxni yonmachi harakati binariy opsionlar bilan ishlash uchun juda yaxshi holat trend bo'yicha ishlash bo'lsa forex uchun juda yaxshi holat trend forex uchun konsolidatsiya binariy opsionlar uchun bu mani fikrimcha ushbu vositalarni oson ajratish usuli Forex uchun konsolidatsiya bu eng yoqimsiz holat. Sabab lot uchun minus spread va juda past o'zgaruvchanlik kam daromad keltiradi. Ammo plus tarafi bu yerda skalperlar o'zlarining iste'dodlarini namoyish etadigan payt. Forexda tajribali treyderlar, robotlar va algoritm maslahatchilari bilan qat'iy savdo qiladilar. Ammo binariy opsionlar uchun konsolidatsiya eng yoqimli holatdir. Binariy opsion o'zgaruvchanligi past bozor uchun ideal vosita. Ekspiratsiya, ya'ni stavka amal qilish vaqti tugagunigacha narx bizani yo'nalishimizda bor yo'g'i bir punkt yig'sa bo'lgani va bu bir punkt uchun komissiya ya'ni spread yo'q. Konsolidatsiya qachon kelishini, masalan, ATR bilan yoki katta taymfreymlar bilan aniqlash qiyin emas. Binaridan Forexga va Forexdan binariga va nihoyat ikkita mashhur savol. Nega binari opsiondan keyin ko'pchilik Forexga o'tishadi va nima uchun ko'pchilik Forexdan binari opsionga kirishadi? Mantiqan qarasak, savolni o'ziga o'zi javob berayotganini ko'ramiz. Bu birinchi o'rinda trader xohishi, ikkinchidan binari ratsionda ishlamayotgan treyderlarning talabini Forex va aksincha Forex qiyinchilik o'tgan treyderlarga opsion yordamga keladi. Eng yaxshi variant bu ikkala vositani o'z o'rnida ishlatish va eng asosiy kerak ma'lumotlarni olib, dunyoqarashingizni va savdo strategiyangizni mukammallashtirish. Ikkala vosita bilan yetarli tajriba orttirganingizdan keyin ularni qayerda va qanday ishlatishni tushunasiz. Har birining o'ziga yarasha joyi bor. Ularning orasida osonrog'ini qidirib yugurish foydasiz. Kelasini o'ziga yarasha nozik tarafi bor. Ko'p ko'pchilik binareopsion va forex treyderlari bu vositalarga haligacha o'yin sifatida qarashadi. Bu turli xil foydalanish usuliga ega bo'lgan vositalar va ular treyderning stolidagi assortiment sifatida qaralishi kerak. Futureslar, vanilya opsionlar, aksiyalar, indekslar, obligatsiyalar, PIFs, ETF, tradingda pul ishlash uchun foydalanishingiz mumkin bo'lgan juda ko'p vositalar mavjud. Lekin ro'yxatdagi hech bir vosita boshqasidan osonroq yo yaxshiroq bo'lishi kafolatlanmagan. Aks holda hamma faqat bittasini ushlab olib, suvini siqayotgan bo'lardi. Chunki biz hammamiz bu yerda pul va shaxsiy erkinlik uchun kelganmiz, to'g'rimi? shuna qilib, sizning vazifangiz har birini afzalliklarini binariy opsiondan tortib futureslargacha va murakkab birja opsionlari konstruksiyalarigacha, xullas butun trader supermarketidan o'z manfaatingizda foydalanishdir. Shuning uchun ushbu vositalarni belgilariga qarab joy-joyiga taqsimlang. Ular bilan ishlash uslublarini adashtirmang. Binariy opsion forex kabi va aksincha forex binariy opsion kabi kabi ishlamaydi bu maksimal natijaga erishishning yagona yo'li agar siz har bir bozorning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olmasdan sdelkalarni ko'ra ko'rini ochib tashlasangiz brokerni va sabrli treyderlarni cho'ntaklarini yana semirtirgan bo'lasiz keyingi videoda sizlar bilan binariy opsionlarni hamma turlarini ya'ni yuqoriga va pastga opsionlari One Touch, No Touch opsionlari, chegara, boundary yoki oraliq, range opsionlari, spread opsionlar, juft opsionlar, narvon, ladder opsionlar. Afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqamizda, keyin biza doimiy ishlaydigan binary opsion turini tanlaymiz. bugungi tema bo'yicha savollar bo'lsa uyalmaymiz kommentarlarda yozamiz kutib qolaman do'stlar videoni tavsifida sizga yana ham oson bo'lsin deb time kodlar qoldirganman и yana bitta narsa har bitta videomda subtitr bor bu yana ham sizga qulaylik bo'lishi uchun aytyapman telegram instagram vk одноклассники twitter va hamma kerakli ma'lumotlar video tavsifida bo'ladi klass podpiska va albatta qo'ng'iroqchani bosib qo'yish esingizdan chiqmasin keyingi videoda kutaman sizni o'tkazib yubormang diqqatingiz uchun sizga katta rahmat sizlar bilan dado bo'ldi